תאמין לי, אני כל החיים שלי רציתי שתדע שאני פה, מדבר אליך. אני יודע כמה רצית שהמדינה שלנו תהיה טובה. חכה רק רגע, יאללה. ואנחנו מקימים מפלגה חדשה שנקראת בשביל ישראל. ישראל בשבילי, בשביל ישראל. אנחנו נעשה הכל כדי לשנות. ישראל שלי בשביל ישראל. יש מקום לעוד מפלגה, השינוי מתחיל מפה. אה, כל אוקיי. אחד משנה את עצמו. ישראל שבילי, תצליח. תודה רבה. שבוע לא טוב. לא לא. המפקד אתה. ישראל שבילי בשביל ישראל. אין מה לשנות, לא ישן בחיים. אני לא- מאמין שבסופו של דבר הכוח נמצא אצלך ואצלי ואצל כולם. אני אגיד לכם משהו, אם מישהו יכול לעשות שינוי, זהו. שלנו, יחזבו. הוא מספר אחת. הוא מספר אחד. ישראלי! נכון. כי אני ישראלי בדם. גרוזינים זה ככה. נכון. ככה. ככה זה. ישראל ישראלי ושביל ישראל. גרוזיני, ראש ממשלה גרוזיני. כמובן, גרוזיני יודע לעשות סחר מכר, גרוזיני יודע לדבר בגובה העיניים, גרוזיני יודע להגיד הכל, מה יש לו פה? טוב מאוד. יש לו פה. טוב מאוד. לא כמו פוליטיקאים אחרים שיש להם, מה יש להם פה, אין להם פה. אין להם פה. אני בוחר בך, אני בוחר בך. תודה רבה, אדוני, שיהיה לך בהצלחה, כל טוב. בשביל ישראל, ישראל שלי בשביל ישראל. בא לך, אתה היית אומר, הכי חשוב לך בשביל לשנות מדינה. צריך להחליף מישהו. להחליף ראש ממשלה. אני פה בשביל זה, אדוני. ישראל שבילי, בשביל ישראל. תודה רבה, אדוני. יום טוב. סבבה, סבבה. I heard about you in my country. You're very famous. Oh, thank you very much. Thank you. Uh... You're very famous. I hope you will be elected like a president. Thank you very much, mister. Thank you. Merci beaucoup. You're so famous. I'm with you.